Bem, a importância de ser uma doadora de medula óssea é salvar uma vida, né? Em primeiro lugar. A gente pensa em várias coisas quando é chamada para ser doadora, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, e é realmente o que a gente pensa, é que a gente está salvando uma vida. O sentimento quando a gente encontra o doador, eu acho que o primeiro sentimento é de alívio. É, a compatibilidade é tão difícil de, de ser encontrada então, quando a gente encontra alguém que é compatível com a gente, a gente sente uma, uma sensação de alívio e, e de esperança também. A gente tem a, a esperança que, que vai tudo, dar tudo certo e que a gente vai continuar vivendo. A ATMO, Associação dos Amigos do Transplante de Medula Óssea, é uma associação não governamental que apoia os pacientes e familiares que estão passando por esse momento de dificuldade, que é a busca de uma compatibilidade. A luta da Atmo está justamente em buscar compatibilidade entre o paciente e o doador e também sensibilizar as pessoas para que elas se cadastrem nos bancos de medula. O papel da Atrio na sociedade é justamente a parte de fidelização daquelas pessoas que se cadastram, fazer palestras, sensibilizar as pessoas, na rua, na comunidade, através da internet. A busca da Atmo e da ICLA é pela compatibilidade entre o paciente e os doadores voluntários. É uma luta árdua, é uma luta no qual necessita de um compromisso social muito grande e desenvolver esse trabalho com muita seriedade porque não existe medula óssea na farmácia. Sua doação é o único remédio.